Moikka! Tänään tämmönen tota, tilannepäivitysvideo, jossa mä nyt ajattelin, että kun mä nyt aiemmin kerroin, että mä olin käynyt juttelemassa tuolla transpolilla ja sitten hormonipolilla näistä tota, transjutuista, niin no nyt siis, no joo, niin, niin tota, tänään mä kävin sitten ö, Taussissa tuolla Tampereen transpolilla, kun tämä Suomella translaki on siis semmoinen, että, että, että niin kun, jotta sulle voidaan ruveta tekemään muutoksia, varsinkin noita juridisia muutoksia ja tämmöisiä, niin, niin tota, lain mukaan siihen niin vaaditaan kahden eri transpolin lausunto, niin pääsin vasta nytten niin tonne tota, Tampereen poliklinikalle, että aiemmin on siis ollut Helsingissä. Ja mitä tässä mun nyt niin kuin detransitioprosessissa on nyt tapahtunut viime aikoina, niin mulla siis aloitettiin estrogeenihormonit. Ja nyt mä en edes muista, että koska se oli. Siis oon mä nyt, siis oliko se nyt loppukeväästä vai alkukesästä vai mistä se nyt oli, niin mulla niin kuin, otettiin siis aika laajat verikokeet, missä ilmeni asioita – niin päädyttiin sitten, kun noiden gynekologien kanssa jutskailtiin niin kuin mun fyysisestä terveydentilasta, niin päädyttiin sitten siihen ratkaisuun, että aloitettiin siis toi estrogeenilääkitys, koska mulla siis keho ei tuota enää niin mitään hormonia. Niin aloitettiin se estrogeenihoito ja se on siis semmoinen hyvin huomaamaton pieni laastari, joka laitetaan iholle. Sitä pitää vaihtaa kaksi kertaa viikossa ja siitä on olemassa kolme eri vahvuutta – niin mulla on se kaikista miedoin. Mutta se riitti siihen, että multa katos noi kuumat aallot kokonaan, mikä siis helpotti aika paljon mun niin semmoista fyysistä olotilaa, koska siis se, se semmoinen niin kuin, no kuumat aallot tuntuu ihan tosi ikävältä, ne, ne ei ole yhtään miellyttävää ja sitten mä sain semmoisia ihan niin kuin randomeita hikoiluja, niin kuin kylmäämiskohtauksia, jotka saattoi vaihdella ihan niin kuin näin. Se, varsinkin kun yritti nukkua, niin se oli tosi tosi ärsyttävää, kun välillä niin kuin palelet ja välillä hikoilet ja välillä palelet ja välillä hikoilet ja tämmöistä. Niin tämä tämmöinen niin katos kokonaan. Niin pelkästään niillä laastareilla, mikä oli ihan kiva. Ja nyt sitten mä tota, aiemmin kun mä aloitin tuolla Helsingin Transpolilla nyt sitten tämän, myös tämän niin kuin juridisen takaisinmuutoksen, että mullahan on siis yhä edelleenkin niin miehen paperit. Mulla on miehen virallinen nimi ja mulla on miehen henkilötunnus. Niin mä halusin vaihtaa niin takaisin nyt niin mun alkuperäisiin tietoihin, niin siihen nyt sitten käynnistettiin tämmöinen niin uusi, uusi vähän niin kuin transprosessi, että, että ne niin kuin lääkärit ei vaan ö, an, antanut mun vaan niin kuin sanoa, että moi, että mä haluan vaihtaa takaisin, vaan nyt niin kuin, siis, että mun piti käydä niin kuin, vähän niin kuin periaatteessa uudet transtutkimukset, jossa nyt sitten kartotettiin psykologien ja psykiatrien kanssa tämmöistä niin kuin yleistä mielenterveystilaa ja tämmöistä. Niin, tota, niin Helsingissä se saatiin päätökseen jo silloin keväällä. Ja sain sieltä siis semmoiset viralliset dokumentit, joilla mä pystyn niin vaihtamaan nimen ja tällaista, mutta jotta mä saan niin kuin itteni juridisesti naiseksi, niin mä tarviin ne paperit myös Tampereelta. Ja tänään mä nyt siis kävin siellä, mutta mä en nyt en tiedä, että koska mä nyt tämän videon postaan, koska mä nyt jaksan postaa tän. Että tää siis tulee nyt myöhässä. Niin, niin. Nämä lääkärit molemmilla transpoleilla niin otti mut niin kuin todella vakavasti. Et siis mut on otettu kaikkialla hyvin vakavasti. Ja tota, molemmilla poleilla niin noi tota, ylilääkärit on niin kuin pahoitellut nytten tämmöstä, tätä, tätä tilannetta ja että he on niin kuin myöntänyt, että, että tässä on niin kuin käynyt hoitovirhe ja tämmöistä. Mutta tietenkään tuommoinen ei nyt auta mua yhtään enää tässä kohtaa, että se, että ihmiset pahoittelee, niin se ei niin kuin saa takaisin sitä, että miten on leikattu pois. Ja tota, mun ei tarvinnut siellä Tampereella tänään niin kauheasti selitellä sitten yhtään mitään, niin ne, ne tota, sanoi, että he kirjoittaa ne dokumentit, joilla mä saan nyt itteni sitten vihdosta viimein niin juridisesti takaisin naiseksi. Ja siinä nyt kestää kuulemma pari päivää, kun mä saan ne dokumentit, että ne tulee niin kuin postissa. Ja sen jälkeen mä voin mennä niiden dokumenttien kanssa maistraattiin, missä sitten, sitten tota, käynnistetään sitten tämä juridinen prosessi, johon sitten menee oma aikansa, mutta mä en tiedä, että voinko mä saada sen mun alkuperäisen henkilötunnuksen takaisin vai niin kuin antaako ne uuden, joka sitten vaan on niin kuin naisen. Mutta sitten se, tämä homma oli vähän niin kuin tässä, että sitten mä niin kuin jään ikuisesti tämmöiseksi epämääräiseksi naiseksi, keneltä puuttuu ruumiin osia. Ja jotenkin aina kun mä rupean käymään näitä ajatuksia ja näitä asioita läpi, niin mä jotenkin aina yllätyn siitä, että miten niin raskasta tämä sitten kuitenkin on. Koska siis tämähän niin kuin ei ole pelkästään psyykkistä, vaan tämä on myös fyysistä. Et niin kuin mä tunnen mun koko kehossa, että miten niin kuin mun keho on tosi semmoisella syvällä, syvällä tavalla rikki. Ja sitten se tietoisuus siitä, että tämä on niin kuin, niin kuin parantumatonta. Mulla on siis tosi paljon myös kaiken näköisiä fyysisiä oireita, Et ei, ei pelkästään psyykkisiä, vaan myös fyysisiä. Ja tota, mä oon alkanut nyt niin kuin ihan viime aikoina miettimään sitä, että, että, että, että niin kuin musta tuntuu, että mä oon jollakin niin kuin tosi syvällä tasolla. Niin tosi sairas. Ja mä en niin tiedä, että mikä oikeastaan nyt liittyy mihinkin. Että siis mä oon, musta tuntuu, että, että viime vuonna, kun mulle tapahtui tosi paljon ikäviä asioita, että ei pelkästään nyt tämä detransitio ja siihen liittyvä tämä kaikki tietoisuus, vaan mulla oli myös ihan kauhea ihmissuhde. Ja tota, jouduin erään uskonnon uuriksi, mikä niinku murskasi mut ihan kokonaan. Ja nyt näistä kolmesta asiasta tämä transitio on kaikkein vähäisin. Eli nyt tota, kaikkien näiden kolmen asian niin yhteissummana – musta tuntui viime vuonna, että, että niin kuin pelkästään niin kuin viime vuoden aikana mä vanhenin 20 vuotta. Ja musta on tuntunut jo pitkään siltä, että, että niin kuin mun koko kehosta on vaan niin kuin imetty kaikki voima pois. Ja että mun koko elämän voima on kadonnut. nyt jotenkin mitä enemmän aikaa kuluu, niin jotenkin siitä selvemmäksi se tulee, koska mä oon jotenkin koko ajan sitten yrittänyt olla optimistinen, yrittänyt ajatella, että, että, että, että tämä niin kuin menee pois, mutta kun se ei mene pois. Mä nyt puhun mun aiemmalla videolla siitä, että miten niin kuin mä oon vaan ollut viime aikoina niin hirvittävän väsynyt, että mä en jaksa vastata edes ihmisten sähköposteihin, vaikka ne olisi tosi hyviä sähköposteja. Mä saatan lukea ne monta kertaa, mä saatan ajatella niitä tosi paljon, mutta sitten mä jotenkin vaan saan vastattua niihin, niin se johtuu siitä, koska mä oon ihan oikeasti tosi väsynyt. Ja mä oon niin kuin ajatellut, että, että, että, että tämä ei ole, tää ei ole niin enää mitään normaalia väsymystä, vaan että tässä on todennäköisesti taustalla joku sairaus. Ja mä en tiedä, että missä määrin tämä nyt liittyy tähän, niin, tähän transverseilyyn, koska oikeasti siis nämä vaikutukset, mitä näillä kaikilla hormonihoidoilla ja tota, leikkauksilla ja tämmöisillä, että mikä vaikutus niillä on ollut mun kehoon, niin musta tuntuu, että niin kun niillä on paljon isompi vaikutus kuin mitä mä itse edes ymmärrän. Mm. Ja että siitä nyt on sitten seurannut kaikkea sitten ylimääräistä. Mutta sitten tässä on ollut myös aivan eeppistä henkistä kuormitusta. Et mun kaveri sanoi, että tosi monet mun oireet saattaa olla myös niin kuin psykosomaattisia, mutta kun mä en tiedä. Varmaan osa onkin. Mutta sitten kun ne ei vaan mene pois, ne oireet, että niin kuin tässä on kulunut niin kuin kuukausia, kuukausia, kun mä oon vaan yrittänyt parantua asioista ja mä en vaan, mä en vaan parane. Mulla oli eilen ihan erityisen huono, huono päivä semmoisessa fyysisessä mielessä. Et mä olin siis niin väsynyt, että vaikka mä nukuin niin kuin pitkään, ja siis mä oon tällä hetkellä mun kaverin kämpässä, ja tota, mun kaveri on sanonut, että, että mä kuulemma nukun todella sikeesti, että hän kuulemma aina välillä yöllä nousee ylös ja menee juomaan tai jotain, niin sitten hän kuulemma aina välillä pysähtyy niin kuin, niin kuin tarkastelemaan mua ja mä kuulemma nukun tosi sikeesti, että mä en herää siihen hänen niin kuin hyppimiseen. Ja hän sanoi yksi yö, että hän niin kuin, koska siis hän, hänen vuorokausirytmi on toisenlainen kuin mulla, että hän tulee niin kuin nukkumaan eri aikaan kuin minä, niin hän sanoi, että hän niin kuin tuli availee kaappeja täällä huoneessa ja mä en herännyt siihen. Ja tota, että et mä nukun niin kuin pitkään, että mä olen eilen niin nousin vasta 12 jälkeen päivällä, koska mä en vaan jaksanut nousta ylös. Mä olin niin väsynyt, että mä en vaan, mä en vaan niin kuin päässyt sängystä ylös. Että mulla, niinku, mulla ei ollut voimaa nousta ylös. Mä olin niin ja sitten koko päivän mä niinku haahuilin ihan semmoisena zombina. Ja niinku tuntui, että, että, äh, että niinku mun niinku voima vaan katosi mun kehosta. Ja sitten välillä taas mulla on niinku henkisesti tosi huonoja päiviä. Että on tietyt aiheet ja tietyt asiat, jotka triggeröi mua niin pahasti, että, että niin kun ne laukaisee voimakkaita psyykkisiä reaktioita. Et yksi toinen kaveri sanoi, että kuulostaa, että mulla on ois posttraumaattinen stressioireyhtymä, mikä varmaan onkin. Koska tuota, kuulemma sellaisille ihmisille, keillä on posttraumaattinen stressioireyhtymä, että kuulemma just viime sodan aikaan, siis, siis maailmansotien aikaan kuulemma oli sellaisia ihmisiä, ketkä saattaa niin kuin olla elämässään sillä ihan normaaleja, että ne saattaa niin kuin pystyä käymään töissä niin kuin minäkin olen käynyt. Mä oon niin kuin käynyt, käynyt koulua, mä oon käynyt töissä. Mä kykenin ihmissuhteisiin, mä kykenen tapaamaan uusia ihmisiä, mä kykenen luomaan uusia ihmissuhteita, mä kykenen ylläpitämään vanhoja. Mutta sitten tulee joku tietty triggeri, niin sitten mä sekoon. Niin tota, kaveri kertoi, että kuulemma tämä olisi niin kuin, niin kuin nimenomaan posttraumaattisen stressioireyhtymän oire. Ja sitä on nyt yritetty, tai, tai näitä psyykkisiä juttuja on nyt sitten yritetty tässä kuukausia hoitaa terapiassa, mutta kun ne ei vaan mene pois. Ja mulla on semmosia päiviä, jolloin musta tuntuu, että mä en vaan selviä. Että kaikki se kipu on niin suurta, että mä en kestä elää sen kanssa. Ja ainoa tie ulos siitä kivusta on kuolema. Mä kerroin mun aiemmalla videolla siitä, että, että syy, että miksi mä tulin. että se syy, että miksi mä tulin mun kasvoilla esiin, siis omilla kasvoilla esiin näiden asioiden kanssa juuri silloin, kun mä tulin, johtui siitä, että mä olin silloin todella pimeässä paikassa. Ja musta tuntui, että maailmassa ei ole mulle enää mitään. Että se, se oli mun niin kun, se oli omanlaisensa kamikatse. Että miksi mä tulin just silloin. Koska musta tuntui siltä, että mä haluan, että, että, että, tää, että, että mä niin kun todistan, että mä on totta niin on viimeinen asia, jonka mä teen ennen kuin mä lähden täältä. Koska mä ajattelin, että se ehkä saattaisi herätellä massoja, mutta myöskin päättäjiä, päättäjiä ja lääkäreitä. Ja se oli tietoinen riski, jonka mä otin. Mä tiesin, että tulemalla omalla kasvoilla, omilla kasvoilla tällainen, niin mä todennäköisesti torpedoin mun koko työuran ja mä todennäköisesti tuhoan todella paljon niin kun, ihmissuhteita, koska mulla on semmosia tuttuja, ketkä ei ole mun kanssa samaa mieltä näistä transasioista. Ja mä tiesin, että mulle todennäköisesti tulee hirveät kasat paskaa niskaan tästä hyvästä. Ja se oli kaikki tietoinen riski, jonka mä halusin ottaa, koska musta tuntuu, että mun on pakko tehdä se. Mun on pakko tehdä se kamikatse. Ja mä halusin tehdä se. Ja musta tuntui siltä, että mulle ei ole elämässä enää yhtään mitään. Että mä oon niin arvoton. Että tota, mun kanssa ei halua olla enää koskaan kukaan. Mä en enää kykene töihin samalla tavalla kuin mitä mä oon joskus kyhennyt. Et musta tuntuu, että mun työkyky on pysyvästi todella pahasti alentunut. Se on kanssa yksi syy, että minkä takia mä oon tehnyt aika radikaaleja ratkaisuja mun elämässä niin kuin viime vuosina. Mulla ei tällä hetkellä ole ollenkaan tota, asuntoa. Et mä ostin pakettiauton ja rupesin remppaamaan siitä sellaista niin kuin minikokosta asuntoa ja tälläkin hetkellä mä oon kaverin kämpässä, koska, koska tota, mä oon niin varautunut semmoiseen elämään, et, että niin mä selviin tosi vähällä rahalla. Ja asunto on aina ollut mulle niin kaikista suurin yksittäinen kuluerä, kaikista suurin stressin aihe, se pelko siitä, että, että niin mä jään asuttomaksi asunnottomaksi, niin nyt kun mä oon jo valmiiksi niin asunnoton, niin mua ei niin pelota enää samalla tavalla. mä en tarvi enää rahaa samalla tavalla kuin mitä mä tarviisin niin asunnon ylläpitämiseen. Ja mä luovuin melkein kaikesta mun omaisuudesta jo pari vuotta sitten. Mä myin niin kuin 95 prosenttia mun koko omaisuudesta ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin mä koko ajan luovun enemmän ja enemmän mun omaisuudesta. Ja se on se on just sitä, koska musta tuntuu, että mun työkyky on niin pahasti alentunut kaikkien näiden asioiden takia, että mulla on myös niin kuin rasitusvamma jalassa. Ja sekään ei vaan niin kuin, ota parantuakseen. Et mulla, on, sit, mulla on paljon siis myös fyysisiä oireita. Et, niin kuin mä sanoin, että musta tuntuu, että mä oon niin kuin, jollakin tosi syvällä tasolla sairas. Muistakin syistä kuin vain, vain niin kuin tästä tota, niin kuin transjutuista, mutta transhommat on niinku pahentanut ka- kaikkea. Koska nämä hoidot on niin radikaaleja ja niin kokonaisvaltaisia, että ne on niinku paskon mun kehosta jotakin niin tosi tosi tosi pahasti. Eli tässä, tässä kohtaa on niinku hoidettu asioita jo kuukausia ja mä en vaan niinku parane. En fyysisesti enkä psyykkisesti. Ja musta vaan tuntuu, että ah, mulla on semmoisia päiviä, jolloin musta tuntuu, että mä en selviä. Ja nyt niin kuin viime aikoina ainoa asia, mikä on oikeasti auttanut mua sen kaikista pahimman ja syvimmän kuilun niin kuin, niin kuin pois sieltä oli katsojien kommentit. Mistä mä tein ihan erikseen videon tuossa aiemmin. se on niin kuin suurin yksittäinen asia, joka on auttanut mua. Mutta nämä fyysiset jutut on semmoisia, että näihin ei auta mikään. Että mä oon rikki. Mun keho on rikki. Sitä ei voi korjata. Mä oon saanut tota, siitä mun edellisestä videosta, jolla mä nyt kerroin näistä mun kaikista fyysisistä oireista ja tämmöisistä missä mä kans vollotin, niin siitä on netissä ollut tosi paljon pahoja kommentteja. Ihmiset on arvostellut mua siitä, miten mä niin teen tämmöisiä huomiohuorausitkuvideoita. Mut kun tää on, mä en hae näillä mitään niin huomiota itselleni, vaan tälle asialle. mä en, mä en koskaan ole odottanut huomiota keneltäkään. Ja sen takia juuri sen takia kaikki nämä tota, monet positiiviset kommentit niin yllätti mut niin täysin, koska mä odotin pelkkää paskaa. Ja mä en niin kun, hae millään jutuilla, mitä mä teen, niin huomiota itselleni persoonana, vaan tälle asialle. Ja se syy, miksi mä haluan näyttää myös tämmöisiä tosi ikäviä videoita on se, koska mä yritän niin kuin, tai että siis nämä on niin kuin osa tätä tarinaa, nämä on niin kuin osa, osa tätä asiaa, jota mä yritän niin kuin tuoda esille. Ja mä niin kuin haluan näyttää, että, että niin kuin tämmöisenkin puolen. Että niin kuin mun koko blogin ja mun koko kanavan idea on ollut näyttää, että tämä transaihe ei ole pelkkää glitteriä ja sateenkaaria ja kivaa, ja, vaan että tämä on ihan helvetin paskaa. Että et, niin kuin oikea transsukupuolisuus, siis oikea dysforia, ja niin on ihan helvetin paskaa. Ja mä sanon nimenomaan oikea, koska tosi monet semmoiset ihmiset, ketkä nykyään sanoo, että he on trans, niin se he ei oikeasti ole trans. He ei ole niin kuin sen sanan oikeassa varsinaisessa merkityksessä trans, vaan nykykeskustelussa niin kuin koko transsukupuolisuus on niin kuin uudelleen määritelty joksikin niin kuin ihan muuksi kuin mitä se oikeastaan edes on. Mutta se, että, että termejä uudelleen määritellään, niin se ei tee niin kuin olemattomaksi tai tekemättömäksi sitä oikeaa ilmiötä, ja siis oikea kehodysforia – ja oikea transkokemus on erittäin vakava asia. En mä ryhtynyt näihin hoitoihin vaan, koska mä vaan niin yksi päivä keksin, että mä haluan niihin. Mä lähdin niihin, koska mä kärsin ihan hirveästi. Ja mä uskoin, että ne on se, mikä auttaa mua. Mä uskoin, että ne on se asia, joka pelastaa mut, mut silti mä oon nyt tässä. Ja teistä kuka tahansa voi päätyä tähän, mihin Ja mä halusin näillä videoilla herätellä ihmisiä. Myös siis tuolla niin kuin terveydenhuolto ja niin kuin päättäjätasolla. Tää on ihan helvetin paskaa. Teistä kukaan ei halua tähän. Joten miettikää, miettikää sitä mitä mä sanon näillä videoilla. Ei mun takia, vaan itsenne takia. Ja kaikkien noiden muidenkin ihmisten erityisesti noiden nuorten takia. Et mä just kävin viime viikonloppuna Helsinki Pridella ja mä olin yllättynyt siitä, että miten paljon siellä oli ihan pentuja. Siis niinku teinejä, tosi tosi nuoria teinejä ja ne meni siellä sateenkaariliput selässään kuin jotkut viitat. Ja mulle tuli pakostikin semmoinen fiilis, että tämä on niin kuin uusi teinikootti. tämä on uusi punk. Et siinä missä mun aikaan oli teinikootteja tai jotain cosplay-teinejä ja aiemmin oli jotain punkkareita, niin nyt, ollaan, nyt on sitten muun sukupuolisia ja transsukupuolisia ja tämmöisiä. Että on, niin kuin, tää on uusi muoti-ilmiö. Ja tää on hirveän vaarallinen muoti-ilmiö, koska se johtaa niin kuin, peruuttamattomaan kehon muokkaukseen. Ja mä oon nähnyt sitä, että, että, että niin kuin, että, siis, että, että siis on olemassa nyt nykykeskustelussa myös tämä tämmöiset niin kuin hoitoa tarvitsemattomat transihmiset, mutta siis ei ole olemassa hoitoa tarvitsemattomia transihmisiä. He on jotain muuta kuin transihmisiä. Niin, mutta mä oon nähnyt myös, että miten keskustelussa tulee jatkuvasti esille semmoinenkin, että, että, että niin kuin ihmiset jotenkin ajattelee, että nyt kun mä koen jotain tämmöistä sukupuolihämmennystä, niin, niin kuin mun täytyy mennä hoitoihin. Että, että niin kuin joka ikinen ihminen, joka kokee jotain sukupuolihämmennystä, niin, niin kuin hän tarvitsee hoitoja. Ja, mutta kun ei. Että että, että siis jos niin kuin, siis että, että, että kuinka monella näistä ihmisistä niin, niin ne tarvitsisi vaan jotain niin kuin to, uut, toisenlaista näkökulmaa tai terapiaa tai jotain tällaista. Että siis, siis teiniyteen niin kuin kuuluu identiteettipallohukkaisuus, että et, niin kuin, älkää hemmetti niin kuin, niin kuin, vetäkö tästä nyt jotain tämmöisiä tosi suuria johtopäätöksiä. Se, että, että, että ihminen on teini, niin siihen niin kuin, kuuluu asioita – et, et tämä on niinku ihan hullu maailman aika, että et nyt näköjään kun on niinku hämärretty se, että mikä on miehen ja naisen ero, niin nyt on myös hämärretty se, että mikä on lapsen ja aikuisen ero. No mut joo, ei kai muulla muuta. Halusin nyt vaan tulla taas kertomaan niin kuin aidoista fiiliksistä ja mä aina yllätyn sitä, että miten raskasta tämä niin mullakin on. Et mä nyt ajattelin, että mä olisin pystynyt nämäkin asiat sanomaan sillä tosi rauhallisesti ja objektiivisesti, mutta en nyt sitten pystynytkään. Että tämä on aina ihan hirveän vaikeaa, ihan hirveän raskasta. Ja mä aina yllätyn sitä itsekin, että miten vaikeita nämä mulle on, koska mulla aina välillä on oikeasti hyviä päiviä. Mulla on niin kuin oikeasti niin kuin myös hyviä asioita, mutta sitten taas tulee jotain, mikä muistuttaa mua siitä, että miten asiat ei todellakaan olekaan hyvin. Että mä oon niinku semmoisessa ikuisessa suossa, ikuisessa limbossa, josta mä en pääse pois. No, hyvää illan jatkoa.